minu nimi on Merle Trufanova ja töötan ma Sotsiaalkindlustusameti välishüvitiste üksuses peaspetsialistina ja minu valdkonnaks on äh, töötajate kindlustusriigi määramine. just nimelt äh, sellisel juhul, kui nad on oma töötamise tõttu seotud mitme riigiga. ehk nad ei tööta ainult Eestis, vaid töötavad ka teistes Euroopa Liidu riikides või ka mõningates kolmandates riikides. Äh, ja seetõttu oleme <clears throat> töös väga tihedalt seotud just nimelt äh, hargmaiste perekondadega ja me näeme neid äh, probleeme igapäevaselt. Äh, minu tänase ettekande või koolituse teema oli ennekõike just kindlustajariigi määramine ja see on oluline sellisel juhul, kui tekib olukord ja tekib risk, et, et inimene võiks sattuda mitme riigi sotsiaalkindlustusskeemi, mis siis hiljem äh, raskendab tema hüvitiste saamist. et meie sõnum, minu sõnum täna oli just nimelt see, et inimesed peaksid kõik enne välisriiki tööle asumist äh, või ka elama asumist tegema endale selgeks, äh, mis on nende õigused ja sealhulgas ka kohustused. ja sotsiaaltöötajatele paneks ka samamoodi südamele, et inimeste õigete asutuste juurde, kus seda abi on saada. et äh, Eestis on selleks kindlasti Sotsiaalkindlustusamet, äh, see, kuhu võiks pöörduda nii perehüvitiste kui pensionite küsimustes ja me teeme väga tihedalt koostööd ka teiste, teiste sotsiaalasutustega nagu Haigekassa, Töötukassa ja ka Maksuamet. ehk see info on Eestis olemas ja me saame aidata ka neid inimesi, kui nad lähevad teise riikide peale